жерімізді ешкімге сатқызбау шетелдіктерге жалғада бергізбеу бізге сенбегендер назарбаевқа сенсін отыз жыл ертегі айтып келе жатыр ғой ары қарай сол ертегіні тыңдай берсін рақышевты сатқын дегендер келші маған алматыда жүрсіңдер ғой көбісі е келіп осылай отырайық та бір дастарханның басында отырып сөйлесейік дәлелге алапат дағдарыс келе жатыр жай дағдарыс емес ұлт ретінде мемлекет ретінде жойылып кетуіміз мүмкін қазақ дәл осылай үндемей отырса енді тағы бір екі үш жылдан кейін қытай артынан теу боятады қорқақ ынжық жағымпаз жалтақ жала жапқыш өсекші міне қазақ мен тағы подчеркиваю тауықтың миында ми болса олар өздерінің мына қандай өмір сүріп жатқанын көріп түсіну керек е жастар давай все мен бүгіннен бастап тыққан пыққан ақшалардың бәрін қайтарамын кетпеңдер завод ашыңдар мә ақша қанша керек не ашасыңдар істеңдер жұмыс істеңдер биліктің басына ұлт жанды озық ойлы білімді алғы елдің арасынан азаматтар барады сөйтіп қазақ елін жарқын болашаққа қарай бастайды ассалаумағалейкум құрметті қазақ елі бүгін қазақ кезет ютуб арнасының арнайы қонағы қазақстан республикасына танымал кинорежиссер және ұлтжанды азамат қоғам белсендісі еркін рақышев ағамыз бүгін бізге қонақта отыр ел мен жерге байланысты мынау қазақ бауырларымыз неге бірікпей жатыр сол жөнінде бүгін еркін ағамыз өзінің пікірімен бөліспекші ал еркін аға ел мен жер тақырыбына келетін болсақ бұл қозғалысты біз ашқанымызға балташ тұрсынбаев ағамыздың басшылығымен бір екі айдай уақыт өтті негізгі мақсаты мына мораторий уақыты біткенше 2021 мың жиырма бірінші жылдың отыз бірінші декабрінде бітеді ғой соған дейін мына марат э, жер кодексіне өзгерістер енгізу ол қандай өзгерістер бүгінгі таңда э, жиырма төртінші бапта жерді шетел азаматтарына 25 жылға жалға беру, беруге болады деп жазулы тұр егер мораторий уақыты біткенше біз оны өзгертпесек біздің жердің жартысы қытайға жалға беріліп кетейін деп отыр 25 жылға ол 25 жылдан кейін ол жер қайта ма қайтпай ма оны бір құдай біледі сол үшін де біздің қозғалыстың бас мақсаты жерімізді ешкімге сатқызбау шетелдіктерге жалғада бергізбеу осы бағытта қазір жұмыс істеп жатырмыз ә, э, бізді қолдаушы азаматтардың саны қазір бір отыз мыңға жетті э, енді қазір біз екінші этап дейміз ғой екінші этап мынау ә, парламентке және мынау ауыл шаруашылық министрлігінің осы жер мәселесімен айналысатын ә, комитетіне ұсыныстар даярлап жатырмыз ол ұсыныстар негізінен бірнеше бағыттан тұрады негізгісі біріншісі жаңағы жерді ешкімге сатқызбау және жалға да бергізбеу одан кейін жаңағы біздің заңда жазылып тұр жер туралы заңда әр қазақстан азаматы он соттық жер алуға құқылы деп бірақ өкінішке орай ол заң орындалмайды оны мына биліктің әкім ә, жердің жаңағы орындауға құлқы жоқ ә, жер жоқ дейді жер бар ол жердің бәрі жекеге беріліп кеткен беріліп кеткен сол үшін де біз сол жекеге берілген жерлердің бәрін мемлекеттік мұқтаждыққа деп қайтарып халыққа он соттықтан беру керек міне біздің негізгі мақсатымыз осы әлеуметтік желілерден жариялап жатсыздар ғой ел мен жерге қозғалысын иә фейсбуктан иә ютуб ә, арнасынан да өткенде байқап қалдым енді көп ә, қазір көп адам сенбей жатыр осы қозғалысқа ей биліктің қозғалысы үкіметтікі биліктікі деп жатыр хорошо не дейсіз онда бізге сенбегендер назарбаевқа сенсін отыз жыл ертегі айтып келе жатыр ғой ары қарай сол ертегін тыңдай берсін билік былай деп отыр біз ә, билік айтады тоқаевтың ә, аузынан да айтты басқа жақтарынан да айтып жер шетелдіктерге сатылмайды дейді одан кейін біз айттық ей э, президент мырза ар айтпайсың ба жалға да берілмейді деп осыны ол айтпай отыр ал біз талап етіп отырмыз жүрген жерімізде жер ешкімге сатылмайды шетелдіктерге жалға да берілмейді деп сонда біз биліктің көзқарасына қарсы айтып жатырмыз қытайға қарсы сөйлеп жатырмыз сонда біз сатқын боламыз ба сонда ана ә, бізді сатқын дегендер онда билікті қолдап отыр ғой өздері солардың сатқын неге олар сатқын себебі олар мына биліктің мүддесін қорғап отырғандар бізде енді билікті жамандағаннан кейін нұр отанда бір миллион адам бар ғой шамамен олар да өздерін жамандағаннан кейін э, қорғанғысы келеді ал қорғануға э, аргументі жоқ одан кейін бізді сатқын дейді бар ойлап тапқандары сол бізді ұлт жанашырларын ұлтшылдарды сатқын деп жүрген адамдардың өздері нағыз сатқын қытайшылдар бұлар иә. қытайдың мүддесін қорғап жүргендер диванда отырып диван батырлар жаңағы иә. диван батырлар айта береді ана жерде отырып алып сенбейді ғой солар көбісі айтатындар мысалы жоқ дұрыс қой мен талай рет айтып жүрмін мына рақышевты сатқын дегенде келші маған алматыда жүрсіңдер ғой көбісі е келіп осылай отырайық та бір дастарханның басында отырып сөйлесейік дұрыс айтасыз дәлелге аузыңдағы сөзге еркек ұқсап жауап бер дұрыс айтасыз жауап бере алмайсың ба онда сен өзіңнің кім екеніңді біліп жүр жоқ біреуі де келмейді анау алыста отырып алады да сатқын қосановты қолдаған е мен қосановты қолдасам мен қосановтың сатқын екенін білмей қолдадым сол қосантты сол кезде 4 миллионға жуық адам қолдады оның бәрі қосантты қолдаған жоқ сол жерде қосанттың орнына мырқымбаев бола Аманбай аманбаев бола айырмашылық жоқ еді тек қана билікке қарсы айтсақ болды билікке қарсы сөйлесек болды сол мақсат болды ал енді бізді сол қосановты қолдады деп сатқынсың деп жүрген адамдардың өздері бүгінгі күні осдп ны биліктің партиясы екенін біліп отырып осдп ны қолдап отыр көп адам қолдап отыр осдп ны иә сол бізді сатқын қосановты қолдадым деген адамдар осдп ны қолдап отыр өздеріне қарабасын мен, алдымен біреуді сапқын деп жала жапқанша қаралағанша болмағандар жарайды еркін аға түсіндік енді бүгін мынау қазіргі жағдайда елімізде дағдарыс келе жатыр мынау жоспарлы түрде жаңағы карантин ұйымдастырып жатыр жоспарлы түрде коронавирус деп жатырмыз ғой қазір дағдарыс келе жатыр еліміздің жағдайы нашар көп адам кредитте отыр ауылдардың мысалы жағдайлары өте нашар соған не дейсіз дағдарыс келе жатқан жоқ біз дағдарыстың ішінде жүрміз бұл алапат дағдарыс келе жатыр жай дағдарыс емес енді бұл елдің ұлттың тағдыры шешілетін кезеңге келді біз жер бетінен ұлт ретінде мемлекет ретінде жойылып кетуіміз мүмкін бұны биліктің басындағылар да айтып отыр бұндай ауыр қиын жағдайға қалай тап болды кім бұған кінәлі оған кім кінәлі дейтін болса кез келген мемлекеттің басшысы таққа отырған кезде ол ата заңды ұстап тұрып ант береді мен мына мемлекетке халыққа адал қызмет етемін деп 30 жыл бойы бұрын назарбаев солай ант берген өкінішке орай ол өзінің антын орындамады ол қазақ халқын емес қара басының ағайын туыстарының қамын ойлап кетті міне бірінші кінәлі осы назарбаев одан кейін билікте отырған шенеуніктер министрі бар депутаттар бар әкімдері бар бұлар жаңағы назарбаевтың сыбайластары болды бүгінгіде қазақтың қасірет шегуіне кінәлі солар солар назарбаевтың жаңағы қателіктеріне жасап отқан халыққа қарсы жасап отқан қиянаттарына көз жұма қарап соның ғана мүддесін қорғады бұлар халықтың емес солар кінәлі екіншіден үшіншіден қазақтың осындай қиын жағдайға тап болуына ұлт ретінде жойылып кетудің алдында тұрғанына кінәлі біздің зиялы қауым деп ойлаймын зиялы қауым көріп отыр осы солар иә. бір рет аузын ашып ей қойыңдар не істеп жатсыңдар халықты да бір уақыт ойласаңдаршы мыналарың сендердің бассыздық қой мыналарың сендерді ертең осындай ауыр жағдайға қалып келеді ғой қойыңдар деп бір ауыз айтпады бұл айтпағанның үнсіздігін олардың мен былай деп айтар едім сатқындық деп айтар едім неге себебі орыстың мынандай бір нақыл сөзі бар не бойся друзей в худшем случае они могут предать тебя не бойся врагов в худшем случае они могут убить тебя бойся равнодушных с ихнего молчаливого согласия происходит и убийство и предательство деген көрдің ба міне ең жаманы немқұрайлық сол мына біздің зиялы қауым өкілдерінің немқұрайлығының арқасында қазақ осындай қасірет шегіп жатыр жаңағы өзің айтпақшы бәрінің мойнында кредит күнін көре алмай жүр жұмыссыздық одан кейін айта берсе көп енді көп иә ал мына жерде екінші жағынан биліктің адам айтқысыз халыққа жасап отқан қастандығы бассыздығы халық күнін көре алмай кредитке өмір сүріп жүргенде бұлар анау ай, африканың айдалада қалған мемлекеттеріндегі біз білмейтін мемлекеттердегі кедейлерге көмектесеміз деп 500 миллион доллар бөлді бірақ соған халық үндемеді байлығымызды ұрлап тонап одан қалғандарын дарақыланып шашты мақтанып бүкіл әлемге халық үндемеді астанамыздың атын өзгертті өзінің атына назарбаев халық үндемеді енді қазақ деген ұлттың атын қазақстандық қылып өзгертейін деп жатыр бұлар оның артынан кейін қалған жерімізді қытайға береді сөйтіп қытайға басымен өткізейін деп отыр бұлар қазақ қазақ үндемей отыр бірақ қазақ дәл осылай үндемей отырса енді тағы бір екі үш жылдан кейін қытай артынан теуіп боятады біз қытайдың құлы боламыз қытайдың провинциясы боламыз сол үшін де мен айтпаймын мына қазақтарға ояныңдар деп бұған анау жүз жыл болды айтылып келе жатқандарды өз обалдары өздеріне жата берсін осылай ұйықтап қытайды тосып өтірік ана қазақ батыр болған дегені баяғыда батыр болған а қазір қорқақ ынжық жағымпаз жалтақ жала жапқыш өсекші міне қазақ айта бер осыны есіктің бәрін өте дұрыс айтасыз серкен аға айтуыңыз бәрі орынды көп біздің қазақтардың көбісі шүкір деп жатыр әлі осыған да шүкір деп көп адам ә, мынау қызметі барлар мысалы көп адам мемлекетте істейтіндер шүкір деп жатқанда солар оған не дейсіз мен айтайын ол шүкірбайлар кез келген саланы алайық жаңағы білім саласын білім жөнінен әлемдегі ең соңғы орынға түскенбіз біз бүгінгі дәрігерлер емдеу жүйесі өте қате әлемде жүрек ауруларынан қайтыс болатындар жөнінен әлемдегі ең мына жан басына шаққанда бірінші орын алады қазақстан көп қайтыс болады жан басына шаққанда себебі емдеу жүйесі қате ауыл шаруашылығын күйретті экономика жоқ біз әшейін плывем по течению дейді ғой өзімізбен өзіміз ағып келе жатырмыз сол жаңағы шүкірбайлар егер бастарында тауықтың миындай мен тағы подчеркиваю тауықтың миындай ми болса олар өздерінің мына қандай өмір сүріп жатқанын көріп түсіну керек мынаның бәрі жалған себебі көктемнен бастап тағы жарты жылдан кейін бастап айлық бере алмайтын жағдайға жетеді мына өкімет халық пенсия ала алмайтын күнге жетеді жарым жан мүгедектер тағы да басқа жаңағы пособие алатындар соны ала алмайтын күнге жетеді сонда бұлар елді мемлекетті ұлтты емес қара қамын қарындарын ойлап көшеге шығатын болады бірақ ол кезде кеш болуы мүмкін неге себебі біз мына қырғызстан емеспіз біз төңкеріс бүгін төңкеріс төңкеріс жасаймыз да таспен атқылап сонымен ертесіне басқа президентті қояды біздегі жағдай қырғызстаннан ондаған жүздеген есе қауіпті біздегі жағдай ана ливия сириядағыдай неге себебі қырғызстандаға қызығатын мына алпауыт мемлекеттер қызықпайды себебі олардан алатын ештеңе жоқ ал біздің жеріміз бар біздің қазба байлықтарымыз бар небір қымбат дүниелеріміз бар осыған бүкіл әлемнің алпауыт мемлекеттері америка ресей қытай бәрі қызығып отыр ертең мыналар бөледі бізді ана ливиядағы ливиядағыдай сириядағыдай сонда не істейді мына бүгінгі шүкірбайлар соларға құл болады бұлардың бәрін ана қытай де лагерьлер салады өздерінде салды ғой мына шынжанда иә сөйтеді де сол жерде отырғызады бес алты жылдан кейін бәрін қарамайды ол сен мына билікке кеше жағымпаздандың мына биліктің шашбауын көтеріп жүрдің сот сен жақсы адам екенсің жоқ бар отыр сөйтіп бес алты жылдан бәрі отырады шүкірбайлар қытайдың лагерьлерінде қазақстанда салынған міне соған келе жатыр олар өздерін білгіш деп оқиды білгіш болса аналитический әлемдік материалдарды оқысын ағылшын тілінен переводтап алып оқысын осының бәрі жазылған сонда біріншіден оларға мына мемлекеттің ұлттың тағдыры бәрібір оларға біріншіден жаңа айтып кеттім ғой қара оларға бір кішкене не береді стипендия береді мың доллар екі доллар бала шағаларына жұмыс береді бұлар жаңа бір сөзімді айтып сақып кеткенде, олар қазақты халықты ешқашан ойламайды олар өз болашағын қамтыдық деп алданып жүр бәрі қытайдың лагерлерінде отырады олардың бәрі ақын жазушы өнер адамдары келеді салады енді олар айтпайды ғой ей сен керемет жазушы болыпсың сен лагерьге отырмайсың отырғызады мына қытай бәрібір лагерьге и ол жерде біздің түрме сияқты емес әлемдегі ең ауыр түрме қытайдың түрмелер ол жерде азаптайды бұлардың бәрін бүгінгі мынау зиялымыз деп жүргендерді бірінші жібереді түрмеге артынан біздің шенеуніктер ну шенеуніктерді оған дейін мүмкін өзіміз соттармыз енді уақыт көрсетеді ну көп қалған жоқ оған да ну мен тергеуші боламын мен тергеуші боламын себебі мен бұлардың қылмыстарын бәрін білемін и мен жесткий тергеуші боламын деп ойлаймын мен ұлтжанды азаматтардың өзінің ішінде арандатушылар көп мысалы солар менің ойымша солар біріктірмей жатқан сияқты бүкіл қазақтарды <coughs> халық қашанға дейін осылай жүре береді бірікпейміз ба осылай құл болып жүре береміз бе ол мен айтайын мен мысалы саясатта жүрмін ғой иә мен біреуге сен сатқынсың сен анаусың мынаусың деп айтпаймын себебі мен оның ішкі ішіне кіріп шыққан емеспін мен білмеймін одан кейін бүгінгі жаңағыдай айтып кеттім ғой сөйтіп ойбай анау сатқын мынау сатқын деп жүргендердің өздері бірігу ұлттың бірігуіне кедергі жасап арандатып жүргендерін өздері білмейді мен кейбіреуіне айтамын ей мен қытайға қарсы сөйлеп жүрмін сен мені сатқын дейсің мен жарайды қытайдың сатқыны ақ болайын сен бірақ қытайға қарсы сөйлеген бір видеоңды көрсетші маған мен көрейін сенен үйренейін сен ұқсап сөйлейін жоқ бір видеосы жоқ қой мына билікке қарсы айтқан бір сөзі жоқ бірақ айналасындағы басқаларды жаңағы сатқынсың анаусын мынаусын деген өзіне ми жоқ өзіне ми жоқ айналасындағыларды тыңдайды да ол ми жоқ өзінде батыр сынады да жаңағыдай батыр сынады кереметпін деп ойлайды бірақ өзі жалаңаяқ жүр жаңағыдай нағыз биліктің жаңағы табаны жалақшыдар оңбағандар ең кейін қазір мына жерде мынандай процесс жүріп жатыр қоғамда бірігейік дейді опять жақсы сөз біргелік деген бірақ оның орындалу механизмдерін білмейді қазір енді ең бастысы біз мына ұлт белсенділерінің арасында бір біріне деген мынау өкпеленішті тоқтатуымыз керек когда осыған қол алысып келіскеннен кейін біз ары қарай халықты өзіміздің төңірегімізге топтастырудың тетіктерін жалғастыруымыз керек сонда ғана біздің халық мына жау сатқын билікке ғана билікке қарсы бір тудың астында бірге сонда ғана біз жеңіске жетеміз әйтпесе мына топ топ болып жүрген өнші қиқым оның ішінде бізде бар шығамыз иә. мысалы бірікпей мына билікті жеңу мүмкін емес мына билік бізді елімізден де жерімізден де алып келіп ә, айыр, айырылғызып қасіретке душар етеді мына түрмен бір бірімізді көре алмай жаңағыдай ондайды қоя тұру керек та көре алмайтынымызды жаңағыдай иә ол бір жағынан көре алмайды біреу көбісі көбісі мен көбісі деп айтайын сол сатқын деп жүргендердің көбісі өздері сатқын ана биліктің мүддесін қорғап жүр ол екеуміз мысалы дос болсақ жаңағы айтса сен саттың десе екеуміз уже достығымыз үзіледі сол сияқты көбісі ана биліктің мүддесін қорғап жүріп әдейі солай айтып мына ұлт белсенділердің арасында сынаға алып жатыр бұл ұлттың арасында сынаға алатқан нағыз сатқын өздері сатқын деген сөзді айту үшін мен талай айтып жүрмін ғой ә келші менің офисім базардың жанында келіп маған түсіндірші мен қай жерде кімді қалай сатыппын жоқ сен қосановты қолдадың ә біз төрт миллион қолдадық қой жарты қазақстан қолдады біз оны қайдан білейік ондай екенін қазақстан халқы бәрі қолдады ғой көбісі көбісі қолдады ол біз билікке қарсы қолдады алданып қайда білеміз енді иә иә сол үшін бізді сатқын деуге бола ма жарты қазақстанды сатқын деуге бола ма а енді соны жаңа тағы бір сөзімді айттым сол сөйтіп жүргендердің көпшілігі қазір осдп ның биліктің партиясы екенін біліп отырып соны қолдайын деп отыр қазіргі жағдайда біздің жастарымыз үнсіз жатыр араласпай саяси қазір өзгерістер болуын бәрі қалай саяси өзгеріс болған бірақ араласпайды бұл қалай оған не дейсіз неге араласпай жатыр олар ол жастар араласпай жатқан себебі жастардың уақыты келген жоқ әлі мен айтайын мына қазақстанда мына билік реформа жасайын деп айтқанмен бұлар ешқандай халыққа қарай бет бұрған жоқ бұл көзіміз жетті бұған былтыр тоқаев президент болған кезде мен енді реформа жасаймын дегенде біраз халық сеніп қалып еді бірақ айналып келгенде биліктің бәрі шалдың қолында екенін түсіндік көрдік ешқандай реформа болмайды бірақ енді осы қазақстанды осыдан құтқарып қалатын жастар болады неге себебі бұдан жүз жыл бұрынғы қазан төңкерісі кезінде негізгі күш негізгі күш жұмысшылар болған пролетариаты иә. кеңес үкіметінің кеңес үкіметінің жүз жыл бұрын жұмысшылар болған неге себебі ол кезде өндіріс болған жұмысшылар негізгі күш болған ал қазір бізде өндіріс жоқ негізгі күш жастар жастар болғанда да студенттер тағы бір жарты жылдан кейін күзге қарай бір жылда студенттерге стипендия бере алмайтын жағдайға жетеді мына билік мына түрімен сол кезде студенттер өздерінің стипендиясын талап етіп көшеге шығады ол кезде бір институттан бізде 10-15 мың жастар оқитын институттар бар солар көшеге шығады да мына қазіргі ұлт белсенділеріне қоғам белсенділеріне қосылады сол кезде мына билікті біз көреміз мына қазіргі мына кемпір шалдарды ә, жаңағы әйелдерді желкелеп апарып қамап жатыр ғой сол кезде біз көреміз бір институттан он мың студент шыққан кезде өздерінің жаңағы өздеріне тиесілі стипендияны талап етіп шыққанда әділеттілікті талап етіп шыққанда сол кезде мына бүгінгі милициялар жаңағы батырсынып жүргенде қайда қашарын білмей қалады соның бәрі вот менің айтқан сөзім сен ойлауы мүмкін кейбіреулер мынау фантазирлік етіп отыр деп мен бұл фантастика емес екенін білгілерің келсе менің бұдан бес алты жыл бұрынғы шыққан мақалаларымды оқыңдар дәл бүгінгі күнді мен жазғам сол кезде дәл бүгінгі жағдайды жазған мына кредиттің де билікті де сайлауын да басқасын да дәл осындай жағдай болады ары кетсе жарты жыл бір жылда бүкіл студент көтеріледі қазақстанда мына биліктің түбіне жететін жастар болады әумин айтқаныңыз келсін тағы да бір сұрақ осы жастарға қатысты еркін аға жастарымыз қазір елімізден кетіп жатыр шетелге көп адам жастар жалғыз жастар ғана емес жағдайы барлар жаңағы елімізден кетіп жатыр назарбаев бәрін сатып құртты шетелге кету жайында не айтасыз жастарымыз э, осы еліміздің азаматтары кетіп жатыр мен бұл жерде мына президенттің елбасының э, төңірегінде жүрген кеңесшілерге э, үкімет басыларына айтар едім е кеше назарбаев айтты неге бұл жастар шетелге кетеді өзімізде одан да жақсы болады ғой дейді е айналып кетейіндер мақұл назарбаев айтса енді оны түсінеміз енді ну сексенге келді уже былайша айтқанда енді алжыды десе ұят шығар енді ол неадекватный адам ғой уже сексенге келгеннен кейін себебі қарасаңдаршы анализ жасасаңдаршы оның соңғы жылдары айтып жүрген сөздерінің бәрі то екі сиыр дейді то біздің қазақстан байып кетпегеніне ауа райы кінәлі дейді тағы не дейді құдай ау біз енді бір екі жыл шыдаңдаршы жиырмасыншы жылы байып дамып өркендеп кетеміз дейді ей ол кішкене қарасаңдаршы анализ жасасаңдаршы кеңесшілер сендер де жауапты боласыңдар ғой ертең не сөз Мен жоқ қой өйткені аға білмеймін енді жоқ бар оларға ну айтсаңдаршы көке тұра тұрсыңдаршы, Нұрдан әбішевич қоя тұрыңызшы мынаны айтпаңыз ұят болады сіз оның орнына е жастар давай все мен бүгіннен бастап тыққан пыққан ақшалардың бәрін қайтарамын кетпеңдер завод ашыңдар мә ақша қанша керек не ашасыңдар істеңдер жұмыс істеңдер бармай ақ қойыңдар сөйтіп айт деп айтсаңдаршы салған айтқанын істеп отыр ғой иә кеңесшілер жаңа кеңесшілерін айтып отыр мен нұрекең жарайды ол кісіні айтпаймын мен отыз жыл айтып келдік қой ол кісі айтып отырмын ғой кішкене қазір мына жас жасының ұлғаюына байланысты ол кісіні мына тәуелсіз неге тексерту керек вообще ну неадекватно деген сөзді түсінікті ғой иә тексерту керек больницаға жатқызу керек клиникалар көп қой ал кеңесшілері осындай сөзді айтқызып отырған солар кінәлі ғой жүз пайыз мына жерде назарбаевтан да өткен кінәлі кеңесшілер төңірегінде жүрген өкімет басшылары ертең осы сөздің бәріне жауап береді ғой олар иә. бұл нұрекең айтады мен алжып қалыппын мен білмей қалыппын мыналар ғой и все бәрі бірге жауап береді аясаңдаршы нұрекеңді қой мен қазіргі депутат болып түсетіндерге жаным ашиды шын айтамын неге де <clears throat> себебі бәрі сотталады ертең себебі ол жерге қазір биліктің спискісімен депутат болып барады барғаннан кейін ол жерде биліктің айтқандарын жасауың керексің ал биліктің айтқандарының бәрі халыққа қарсы ұлтқа қарсы мемлекетке қарсы сатқындық бағдарламалар жасалып сен ана жерге депутат болғаннан кейін билік сені сайлағаннан кейін бір ауыздан соларға қол қоясың ондай күнде болып жатыр мен біреуін ғана айтайын жақында ғана біздің депутаттар қазір біреуін айтамын деп тұрып тағы біреуі есіме түсіп кетті мысалы екіншісін э, э, айта салайын э, былтыр мына қытайдың өңдеуші өндеуші компанияларын салықтан босатты бұл әлемде болмайтын нәрсе әлемде жоқ нәрсе басқа мемлекеттің компанияларын салықтан босату деген сол үшін соған қол қойған жүз депутаттың бәрі мемлекеттің мүддесін сатқан деген сатқындық деген статьямен сотталады 15 жылдан жоғары біз оны заңды өзгертеміз атақты заң кіргіземіз сатқындықпен сотталғандардың бәрін ату туралы заң кіргіземіз и қаланың шетіне апарамыз да көміп тастаймыз терең не қазамыз яма екіншісін айтайын жаңа жақында ғана жақында осы бір екі үш ай бұрын крематорий крематорий э, салу жайлы жарияланды депутаттар қабылдады иә иә иә, иә. ал енді мына сұрақ туындайды крематорийді не үшін саласыңдар десе бүйтеді э, адамдарды өлген адамдарды көметін жер жоқ дейді бұл крематорий өлген адамдарды көметін жер болғанна, болмағаннан емес оның мақсаты басқа көп адамдар оның мақсатын білмейді не үшін крематорий салып жатқанын не үшін адамдарды өртейін деп жатқанын себебі <clears throat> соның алдында ғана заң қабылданды егер енді сенің дене мүшелеріңді адамдардың рұқсатынсыз сенің рұқсатынсыз сенің туыстарыңның рұқсатынсыз кесіп алып сатуға болады деген заң қабылдады депутаттар енді сол заңды бұлар орындайды орындағаннан кейін сенің енді қалған дене мүшелерің не істейді жартысын кесіп алды ғой сатып жіберді қалғанын өртеу үшін крематорий салып жатыр бұлар ал енді мына жерде мынандай сұрақ туындайды ол олар кімдердікін кесіп алады сіздер білесіздер ма мына елдің арасында мынандай сұлық әңгіме жүріп жатқанын енді ана коронавируспен қарт кісілер емес жастар ауырады деген бұл оңбағандар біздердің жастарды өлтіріп дене мүшелерін кесіп алып сатпақшы шетелге көрдіңіздер ме себебі заңды дене мүшелерді сататын заңды қабылдап қойып крематорийді салып алды енді сайлауға баратын сайлау арқылы қазір өтетін депутаттар да осы сияқты ұлтқа мемлекетке қарсы заңдарды қабылдайды и сол үшін бәрі сотталады сот ондайларға тек қана ату жазасын кесетін болады ертеңгі күні біз бұны қатаң қадағалаймыз сол үшін мен жаным ашиды қазіргі депутаттарға бара берсін тоқсан тоғыз пайыз жүз пайыз болса да бара берсін бәрібір олар өздерінің түрмесіне бара жатыр отырсын ана жерде бір жыл көп болса отырады одан кейін ары қарай бірден түрмеге жібереміз ну ататын атамыз конечно жаңа сот туралы айтып қалдыңыз жоғарыдағы сотта отырған судьялардың өзі жалған үкім шығарды оған не дейсіз олай қалай соттады олардың өзін кетіру керек қой бізге жоқ енді ол былай ғой бізде бір ғана кісіге бағынады бүкіл мемлекет билік органдары назарбаевқа иә. енді ол судьяны өзі қойды ғой енді судьяның алдында екі жол тұр біреуі заңда не жазылған соны орындау керек немесе сол орынға қойған адамның тапсырмасын орындау керек ол заңды орындаса бұның орнынан алып тастайды мүмкін оған да қылмысты іліп соттап тастауы мүмкін сол үшін амал жоқ ол биліктің айтқанын орындайды сол үшін де ой біз айтып жүргеніміз бірінші сот тәуелсіз болу керек деп мына билік отыз жыл бойы айтып келе жатыр жемқорлықпен күресеміз деп қанша бағдарламалар жасады миллиардтаған ақша бөліп жемқорлықпен сен ешқашан күресе алмайсың егер сенің сотың тәуелсіз болмаса бұған үлкен басты басты қажет емес бірақ өкінішке орай соты да прокуроры да милициясы да басқасы да жаңағыдай тәуелсіз емес тәуелді билікке сондықтан осындай жағдайларға тап болып отырмыз өкінішке орай бірақ мен ойлаймын көп ұзамай заман өзгереді бүкіл халық оянады бүкіл халық мынау оңбағандарға қарсы бірігеді бір тудың астына одан кейін бұларды орнын кетіреді биліктің басына ұлтжанды озық ойлы білімді алғыр елдің арасынан азаматтар барады сөйтіп қазақ елін жарқын болашаққа қарай бастайды сол күнге жете берейік сол күнге дейін аман болайық айтқаныңыз келсін ал құрметті көрермендер бүгін бір әдемі сұхбат болды деп ойлаймын келесі жолы тағы да осы тақырыппен кездесетін боламыз аман сау болыңыздар